Tukio tumepokea kwa masikitiko makubwa sana, kwa sababu ni ndugu zetu walikuwa huko chini, na mbaya zaidi sasa hatuwezi kujua wenzetu wangapi waliopotea au kuna watu wameisha, hatuwezi kujua kwa kweli. Baadhi ya wachimbaji wa dhahabu kwenye mgodi wa Mwime uliopo katika mkoa wa kimadini wa Kahama wamesema chanzo cha ajali hiyo iliyosababisha vifo vya wachimbaji wawili imetokana na uzembe wa wakaguzi wa mgodi huo. Wiki iliyopita ilitokea ajali kwenye moja ya duara linalochimbwa dhahabu na kusababisha vifo vya wachimbaji wawili waliopondwa na kifusi cha udongo. Tukio hili tumelipokea, tumesikitika sana kwa sababu imeleta madhara makubwa kwa sababu ya ya ya ili, ili, ili, ili korongo. Mimi tu nilikuwa nataka tu niombe tu nishauri kitu kingine. Ile siku ya, ya ajali ilitokana na na mle duarani, baada kuna duara fulani namba 99 ili ilichoronga ikalipua. Baada ya kulipua usalama zaidi, na maana hawakuwa maaspekta hakuwa makini kwa sababu hakuja kukagua, yani alitoka tu blaster hivyo toka tu, watendakazi wakarudi wakaingia duarani. Baada ya kuingia duarani, ile tukio ile, ile gema ndo likaanguka ndo da kinachotaka kufanyika ni kukarabati duara zikawa vizuri, ila watu wafanya kazi kwa kwa usahihi. Kwa tulikuwa tunaomba sana ya ofisi kuu na jopo lake la maspeta ya wafanye utaratibu wa kujua kila duara iwe imefungwa vizuri, ya tufanye utaratibu wa kufanya kazi kwa usalama. Siko wenzetu tumepoteza, hatujui kwamba wamo au wameshatolewa wote, hatuna uhakika kabisa. Ni kwa nini hamna uhakika? maanake toka itokee na ili tukio hatujaruhusiwa kuingia na hatujajua kwamba wametoka kweli au vipi, lakini tukiruhusiwa kwenda kuingia mle tunajua kwamba wamefanyaje, wametoka. Hata hivyo, wamiliki wa mgodi huo hawakuwa tayari kuongea na kituo hiki kwa madai kuwa msemaji wa tukio hilo ni mkuu wa wilaya ya Kahama. Mkuu wa wilaya ya Kahama Mboni Muhita amethibitisha vifo vya wachimbaji wawili na kwamba wachimbaji wengine kumi waliokolewa na kupata majeraha madogo madogo. Amesema kufuatia tukio hilo Maduara tisa yamefungwa kupisha uchunguzi. Tunalifunga zoezi, hapakuwa na mtu mwingine zaidi ya miili hiyo miwili. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho ninahakika nacho kwa sababu nilikuwepo pia eneo la la tukio. Aa, ah, lakini pia nikatumia fursa hiyo pia kufanya kikao na, na baadhi ya uongozi pale kwa sababu nikiamini kwamba ni, ni maeneo ya wachimbaji wadogo wadogo, lakini nili nilitoa sasa maelekezo kwamba iko haja ya jeshi la uokoaji pamoja na wenzetu wa madini kuweza kutoa elimu. Shabani Alei, Star TV, Kahama, Shinyanga.